gezer Ay uyanan çağda gezer Hayallarım bağda gezer ey. Ay uyanan çağda gezer İzle bilim dağda gezer Görün aytıp yığlayım mı görünmedin Derdim aytıp yığlayım Kaşlara çümer oldu Sağınıbla öler oldu kaldım o yav görünmedin Menden köylen kaldım o yav görünmedin Yıldızlardan sorayım mı? Savallara uğrayım mı? Derdim aytıp yığlayım mı? Görünmedin Derdim aytıp yığlayım